走在开往远方的路上，戴上耳机，什么都不理，我不想再听你 B 逼。I don't g i v e a shit。漫漫长夜，好寂寞，好想。

夜色人静，脑子里回忆，胡思乱想，容易回想起你。你也离去让我感到无力，没办法让我留住你。给我时间，我还在努力，变得更好，变得更加美丽。而过这段时间，我会变得更好。 上，此刻我脑袋放空，啥都没想，看我漫无目的的走在路上。此刻我闭上双眼，不想去忘。